كل لاعب مهاجم يضبط الوضع على على الشيء المناسب قبل ما يكون في عدم مع سماحة الشمال. Marked a location.